жарым өткөргүчтүн каршылыгынын температуранын көз карандылыгы терморезистор же термисторлордо колдонулат термистор бул жарым өткөрүүчү кичине өлчөмдө түтүк өзөк же диск терморезисторду каршылык өлчөөчү 10 метрге кошобуз термистордун каршылыгы температурадан кандай көз каранды экенин байкайбыз ал үчүн термисторду ысык сууга салабыз термистордун каршылыгы азая баштайт себеби температуранын жогорулашы менен валенттүү электрондордун көбүрөөк сандагы валенттик электрондору аларды чөлмөктөр менен кармап турган байланыштарды үзө алышат ошондуктан ысытканда эркин электрондор менен тешиктердин саны көбөйөт жарым өткөргүчтүн каршылыгы азаят терморезисторду температураны өлчөөгө автоматтык жабдууларда температуранын өзгөрүшүнө сезимтал түзмөк катары колдонулат